Hola, soy Hugo, puede que me conozcáis como Ilustra y soy diseñador gráfico, web e ilustrador. Soy Mai, trabajo en mi empresa que se llama Blanco Casi Negro y soy diseñadora web y fotógrafa. He querido ser matemática, física, eh, veterinaria. Bueno, al final acabé siendo diseñadora web y aquí <laughs> estamos. Vi que se me daba bien el dibujo, pintar, me llamaba la atención todo el tema de imagen y, acabé siendo pues, algo relacionado con la imagen. Con el tiempo me di cuenta que me gustaba la fotografía y me gustaban varias pequeñas cosas, pero no sabía, no tenía la profesión que uniese todas ellas y con el diseño web pues encontré un poco el nexo de unión y la profesión que bueno, me llenaba, ¿no? porque tenía la parte técnica y la parte creativa, que era un poco lo que buscaba. Llegó un momento que me di cuenta de que era lo que yo quería y que era por lo que yo había estudiado y peleado. Entonces me esforcé para ser lo que soy. que tenía eh, un poco el sueño de hacer lo que me gustaba y de perseguir aquello que me realizase y un poco por la idea de que el que trabaja en algo que le gusta no tendrá que trabajar nunca. tenía los libros de, clase hechos un desastre, tanto como les dibujaba y les hacía monigotes. Y luego ya cuando vas siendo un poco más mayor, pues vas eh, viendo escuelas de arte, ves a gente, vas compartiendo, vas viendo lo que hacen otras personas que creías que no ibas a conocer nunca, como compañeros míos de Segovia, que son grafiteros, y acabas aprendiendo de esos artistas y de esas personas. tanto mi madre que era bailadora de tablaos, cantante, pintora, como mi padre que toca la guitarra, mi hermano y mi madre que también pinta, o sea que al final me rodeado por gente que siempre ha perseguido lo que le gusta y aunque su profesión no sea de ello, siempre han estado persiguiendo un poco lo que les gusta. Bueno, luego tengo la suerte de que mi chico pues también tiene una empresa de pintura mural, entonces pues bueno, también tengo la suerte de, verlo en casa y ponernos en el mismo estudio mano a mano a trabajar, ya sea con ilustraciones o con pintura, ver bocetos, así que al final en mi vida todo está rodeado de, creatividad en muchos, en muchos aspectos. encontrarás gente que te ponga trabas y que intente destruir tus ideas y tus ilusiones, pero que no debes dejar que eso ocurra, que tienes que tener valor y, luchar contra ello. No nos atrevemos a hacer muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles justamente porque no nos atrevemos a hacerlas. trabajar por tu cuenta pues no, para mucha gente no supone algo fácil. En los tiempos que corren no vas a encontrar muchas oportunidades para desarrollar tu carrera laboral y esta es una buena manera de encontrar ese camino porque puedes colaborar con gente, aprender de ellos y en realidad estás creando tu propia cartera de clientes y, y, eso se valora mucho. Al igual que es difícil trabajar por cuenta propia, también tiene muchas satisfacciones.